बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अपने रिलेशन की खबरों से इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं दोनों को कई बार इवेंट्स और पार्टीज में एक साथ स्पॉट किया गया है आलिया ने करण जौहर के chat show coffee with Karan में यह कहा था कि उन्हें रणबीर काफी पसंद है इसी एपिसोड में अनुष्का शर्मा भी आलिया के साथ मौजूद थी अनुष्का ने कहा कि वह जब 11 साल की थी तब अपने कमरे में रणबीर का पोस्टर लगाकर रखती थी तभी आलिया बोलती है कि मैं बस उस पोस्टर को देखती रहती थी आलिया ने शो में बताया कि मैं रणवीर से उस वक्त मिली जब मैं सिर्फ 11 साल की थी मैंने ब्लैक के